Так, це дуже чудо має бути. Угу. Іде алкоголіки послухати. Я вже слухав, вони телек дивляться. А як ти полетів? Не знаю, де це була тема. Як ти це робиш? Тебе немає такої можливості. Ви ну, щось ніхуя грати ви не вмієте. Що, я хуя пишу Бетмена? Блять, кончений? На, сюда. Сюда, сучка. Пизда, сучка, сучка, гей! Ні, це все, це піздець. А я приїхав зараз. слуховий апарат. 再喝。 Що ти зможеш відійти, я відео. Дай просто перестаю. Жук, я б на тому місці записував всі розмови. Ну, а я нажав назад. Пробую йти перший, пробую йти другий. Що нахер? Це нереально грати цю гру, я не знаю. Це Бетмен. Та ти слабак. Не зміг водити до якогось оприйнути, тепер все, нереально. А все, що він говорить, що тут підерська хуя? Що, жут смішно? Може він... Я просто вижив, що світиться зразу дві лампочки, це означає, що він сука пиш. <laughs> Три! А це що за гуманоїди? А Бетмен. 92 рік, ти зараз новіще. Це цей новий, да? Аркан Кнайт, бля. Кнайт. Кнайт я прийшов. О, Чуєш ти, ткнай. Зуби пив. Я не п'ю. А коли ти п'єш? Давай, давай щось. Давай, давай Денді, що ми будемо? О, мы просто, мы просто не знаем на сіді ігор на двох, ні? На Денді ми теж не Чекай, а може є, чекай. Батлтот є. Ні, ну потім тут класно. На тому Я буду. Бугермен, боксинг, Castlevania.